ven z intelektuálních dekorací. Tak ale hezký popis. Ne? Co snídáš? Dobré ráno, zvířátka. My jsme vám s tátou postavili dům. Koupili žigulíka a pitná voda tady je. Komise to nedoporučuje, ale zůstaneme tady. Počkejte, až na jaře naroste tráva. Budeme se do ní chodit ochlazovat. Budeme ráno venku s tousty s marmeládou a pít kafe. Zvířátka moje. To budou jiné sládky. Myslím na lásku ve sklepě. Čeká tam. Zvířátka do nebe nepatří. Bu, bu, bu. Koleda, koleda šmíráku. Máš teplotu, tak nastavuješ ruce ještě ta horečka klesne, tak to dělat nebudeš. Nech toho rovnou, nejsem zdravotní. Ocenění v umění nemají v názvu minerálku,